Hi guys, Assalamualaikum Okay, setiap korang balik depan aku ni Kita ada Setalam Maggie Setalam Aku Eh, kenapa dah makan dulu? Belum start video lagi dah makan Kita buat Maggie Bodoh macam dekat TikTok tu Tapi kita tak celup lah Black pepper Sebab hmm, macam pelik je Lepas tu ada telur sekejap kita masuk 2 paket guys Macam lah habis lah 1 paket pun jenuh nak lah, habis kan Dan kita tambahkan sambal nyet Sebab kita tengok karo Amin buat macam menarik saja Tapi kita tak sikit je lah Sebab makan bagi kari pun dah pedas Apatah lagi nak tambahkan sambal nyet itu kan Tak apa buang masa Marilah kita makan Baca doa dulu Ada orang sudah makan dulu Makan tangan kanan Right hand Okey. Hmm. Oh, ini dah ada sambalnya sedikit. Kalau tak tak rasa kita akan tambah ya. Kemudian bismillah. ada terasa sikit sambal nyet tu tu nyatuk mulut hmm. hmm, pedas hmm, tu dia sedap ke? sedap Gua nak tambah seaweed guys sikit Kita dengar TV Aku rasa Janganlah gusir Kalau aku tak apalah Tak payah buat sambal dah aku makan Makan macam tu saja pun dah sedap ah, Padahal eh Pening. Aku letak sikit je tau tak? Panas pula. pedas tu spicy you cannot eat that nak Kamu dah habis makan kan? Keluar. Ya, ya, wah, wah, bija. Tiga, tiga. macam ni pernah pedas macam mana nak makan ghost paper weh Eh bukan ghost paper Carolina Reaper Boleh masuk ICU weh Kuah dah hilang guys Dia tak keras Tak percaya ambil Rasa rasa Rasa Pedas tak Pedas tak mana nak bagi habis Makan dengan budak kecil Tak membantu langsung Itulah Gada masak dua Tapi tak pernah risau Kan ada orang habiskan Confident Ya, ya, tu. besok tak ada video ni main kasi lagi sikit je kat tak larat dah. Ya nak tu warna nak. Saja nak letak banyak Hmm. Tapi jangan risau kita tak buang, kita bagi orang lain makan. Ya nak tu warna nak. Kalau sisa pun bukan dah keluar dah betul. Sibuk. Tak putus. Jap jap. Pedahlah. Lah, ya ya jangan tarik tinggi-tinggi. Takutlah. Sini. Pusing. Rendah-rendah. tengok aku. Payah suap Lena. Ah. Inilah definisi. Kawan aku kata makan Maggi yeah. kari pun pedas. Yeah. Macam ni. Fahal. Hadiah. Aku dengar dalam video ni. Kan. Walaupun aku letak secoek je pedas gila guys Sebab aku letak minyak tu macam pis Itulah tamak nak masak dua kan Sebab nanti kalau aku dah talam masak satu dia macam tak nampak hmm, Orang pun tak nak tekan Dia pun dah pedas Apatah lagi untuk aku makan Carolina Reaper Dan ni mungkin aku beli buat hiasan je Okay aku takkan tak mampu nak habiskan Sebab sekarang ni kenyang mungkin kita akan sama sampai ini Sebab bila tambah telur, tambah daging, burger lagi lagi lah, kenyang Cuma lah Makan ni pun tak relax benda pun terima kasih pada yang sudah sudi menonton Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe Pada yang belum subscribe, tak tolong subscribe Malah dah nak buat video sebenarnya Tengoklah video sebelum ni Viewsnya pun sendu Sehingga saya naik video Jika ada kerajinan, okay? Bye-bye